A mai napon a Simplában, a Simpla háztáji piacon Greenpeace jelen volt a közös lábos eseményen. Adományért főztünk méregmentes alapanyagokból ételt, és ezt az adományt a kishantosi gyümölcsfa ültetésre fogjuk fordítani Lencseleves lesz, sok-sok zöldséggel, lila hagymával, minzzel, és tejföllel. Az akciónak a főzésnek és az osztásnak. Azért ezt a helyszínt választottuk, mert a városban ez egy olyan hely, ahol termelők és fogyasztók találkoznak, ahol közvetlen kapcsolat van azok között, akik szövetségeseink lehetnének abban, hogy átállítsuk a mezőgazdaságot egy, egy sokkal előszakmentesebb ökológiai gazdálkodásra. És uh, itt olyan emberek fordulnak meg, akiknek számít az is, hogy milyen minőségű ételt tesznek, és az is számít, hogy hogyan termelik meg a gazdák, milyen körülmények között. A méregmentes akció héten a Föld minden kontinensén történik valami, annak érdekében, hogy az emberek tudomására hozzák gazdák, környezetvédők, civilek, fogyasztók, hogy valami nem működik a nagyüzemi mezőgazdasággal kapcsolatban, és ez leginkább a szintetikus vegyszer használat által okozott problémákban ölt testet. Elszennyezik ezek a vegyszerek a talajokat, elszennyezik a vízbázisunkat, az élővilágot és az emberi egészséget is veszélyeztetik, nem csak a fogyasztókét, a gazdákét is. Nagyon fontos, hogy eh, lecsökkentsük és eh, nagyon gyorsan átálljunk az ökológiai gazdálkodásra. Más módon is lehet élelmet termelni, nem csak úgy, hogy tönkretesszük az élővilágot, magunkat és a természeti elemeket, és eh, ehhez politikai szándék kell, és ezért is csatlakoztunk mi ehhez az akcióhéthez. Előadások, filmvetítések, beszélgetések, utcai akciók, konferenciák, mind-mind hasonló események szerte a világban, amik ezt a tíz napot jellemzik. Elfogyott az étel, azt is mondhatom, mind a kettő, mind a vega, mind a húsos. Azt reméljük, hogy legalább a, a faültetésnek a, a költségeinek a felét e, itt most e, az emberek segítségével kisantosiaknak elküldhetjük, és az is fontos persze, hogy tudják mind a fogyasztók, mind a gaz, gazdák, hogy a Greenpeace az ökológiai gazdálkodásért tesz. Aktivistának is jelentkeztek lelkes fiatalok, úgyhogy nagyon hasznos volt, hogy itt voltunk.